Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini kita akan sharing bagaimana menampilkan layar layar akhir di video kita Oke jadi contohnya seperti ini guys ini salah satu video saya perhatikan ini adalah akhir video ini adalah layar akhir setiap video kita ini akan menambah atau mengarahkan pelanggan uh, subscribe kita untuk mengklik ini dan yang belum sih klik subscribe bisa mengklik subscribe ini kembali Oke bagaimana caranya langsung aja teman-teman kita klik Google Chrome langsung kita klik YouTube langsung kita login jadi oke kita lihat sudut kanan kita klik langsung kita play YouTube Studio Oke teman-teman Siap-siap langsung praktek Kita klik video Oke di sini banyak pilihan video Kita pilih video yang mau kita tambah layar akhirnya Oke teman-teman Kita langsung aja misalnya ini ya Kita langsung Ya, di sini perhatikan ada layar akhir. Oke, kita klik layar akhir. Inilah dia. Jadi kita ulangi, ini saya udah pernah buat. Nah, kita eh, kita klik elemen, langsung kita pilih. Kita mau mengarahkan subscribe kita atau penonton kita ke video, playlist, subscribe atau channel. Kalau misalnya klik video, ini adalah letaknya. Apakah di bawah, di atas, di tengah, atau di tengah sini atau sini atau sini. Ya, Nah, di sini ada juga video tertentu atau yang terbaik untuk penonton. Ya, bebas. Langsung kita bisa juga tambah elemen yang lain. Ini adalah klik untuk subscribe. Ya, sama. Ini kalau untuk nampilkan kotaknya. Kalau jika tidak, ini aja. Mau di tengah, di sini, di sini, di sini. Tinggal diarahkan. Sangat mudah sekali ya, teman-teman ya. Oke, itu aja. Setelah itu baru kita klik simpan selesai cuman sebetik itu aja kita bisa menambah yang lain juga misalnya video atau mau nambah video lagi iya tinggal pilih aja di sini tinggal diarahkan mau letaknya di sini lalu kita mau nambah video lagi ya ini elemennya ya seperti itu nah ini dia jadi ada empat atau mau tambah-tambah banyak boleh lagi oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa klik subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh